今回のエクササイズをすることでお腹お尻太ももというところが変わってきますこの3箇所は骨盤がとても関係しています骨盤の広がり角度お尻の筋肉がなくなってしまうと骨盤が正常な位置ではいられなくなってしまいます今回のエクササイズをすることでその3箇所が変わってきます一緒にやりましょうはい準備してくださいまずは 気をつけした状態でお尻を締めたり緩めたり繰り返していきますキュッキュッという感じで締める緩める繰り返していきますそうすることで骨盤を立てることができます前傾後傾前傾後傾っていうことを繰り返すことで腹筋と脊柱起立筋の筋肉を緩めたり入れたりすることができます かり力強くお尻を締めてくださいあと少しですしっかり胸を張ってお尻を締めていきますあと5秒ですしっかり最後まで気を抜かないようにはい休憩します休憩時間はお水を飲んだり汗を拭いたり自由にしてください 今度はレジスタンスバンドを使いますない方は見よう見まねで同じ動きをしてください膝をパカパカしていきますこれは中殿筋と小殿筋を鍛えることができますこの筋肉は骨盤を支えるためにとても大切な筋肉です大天使の部分が出ている方や骨盤が下がってお尻の膨らみが下がってる方そういった方にはここの筋肉を鍛えることが大切です ゴムがある方はだんだんと引っ張ってくださいお尻痛い方は叩いてください頑張っていきましょうここの筋肉弱いとですねなかなか動かすことが難しいと思いますなんか動かしにくいなって方は筋肉が弱い証拠です頑張って鍛えましょうはい休みます今度は反対ですバンドがない方はですね ゆっくり開いてください上半身はリラックスしてくださいこのまま寝ちゃダメですよはいスタート足はしっかり揃えてください戻す時も気持ちゆっくりめで戻してくださいだんだん筋肉に効いてると思いますお尻がだんだん痛くなってると思います 叩いてくださいもし効いてるかわかんない方押さえてみてくださいしっかり中殿筋が硬くなってると思いますゴムバンドがあるとですねすごい効果的にエクササイズができますので気になる方は説明欄からレジスタンスバンドを見てくださいはい OK 休憩ですまあまあ疲れますよね中殿筋と小殿筋が この筋肉歩く時にしっかり使う筋肉なので鍛えられるとね歩く時にもカロリー消費をできます、今度は M 字開脚で膝をパカパカ倒していきます腰が浮かないように腰をしっかりつけて内ももを床につける感じで動かしてください同じ動きを左右繰り返すことで骨盤の歪みが整います ですので足の長さが片方違うとか肩が片方下がってる方とかそういった場合にこれが効果的です膝パカパカしていきましょう腰が浮いちゃいそうな方はですね無理に太ももを下げなくてもいいです腰をしっかりつけてから行ってください少しですはい OK 今度は内転筋のストレッチですしっかり力を緩めて太ももを閉じるって感じです足はあんまり開きすぎないようにですねできるだけピタッと閉じてください足の裏が離れないように膝をパカパカしますしっかり股関節の筋肉緩めてください れで内転筋とお尻がストレッチされます骨盤周りをしっかり鍛えて緩めてっていうことを繰り返すことがポイントですあと5秒 OK 休みます休憩ですじわじわ体があかくなってると思います今度は 膝を交互にしっかり抱えます行きましょう膝を抱えた時に腰がしっかりつくと思います腰をつけたまま足を伸ばしてください腰が反れるとお腹が出てですね骨盤が前傾してしまうのでしっかり腰を床につけた状態で足を伸ばすということを繰り返します 後傾させてください手前に引き寄せるというよりは斜め上に膝を抱える感じです腰のストレッチにもなるので反り腰の方はねおすすめですはい OK 休憩です今度は足を抱えるんですけども足を床につけないように行っていきます ちょっと腰が浮きやすいので注意してくださいだけ腰をつけたまま腰が浮いちゃう方は上体少し起こしてくださいちょっと腹筋が辛いかもしれませんけどもそれも効果的になることなので頑張ってください 腹筋辛くなったら1回休憩しても OK ですですが最後まで続けてくださいだんだんと腹筋が辛くなってきた腰が反れたがってるだけど腰を反らしちゃダメはい OK 休憩です 尻を上げたり下げたりします足は肩幅ですポイントとしては腰が床につくようにお尻を下げてくださいお尻だけついちゃダメです腰が反れないように背中からゆっくりお尻をつけていく感じですお尻が先につかないように腰が反れないように スを引っ込めて腰を丸めたままお尻を下げていきます背中からゆっくり床についていく感じですあと5秒です OK あと2種目 今度は手を床について膝を交互に動かしていきます下腹に効く腹筋です腰が反れないように上体しっかり起こしてくださいちょっと長いので辛いかもしれませんけども頑張ってください腰が反れちゃう方は 足をしっかり伸ばさなくてもいいです少し曲げたままでもいいですですので腰が浮かないように注意ですあと少しです残り10秒頑張っていこうあと少しこれは腹筋の強さじゃない根性だはい休憩です 最後は自転車を逆に漕いでいく感じです頑張っていきましょうしっかり伸ばして大きく上げますこれが意外と辛いんです ワンレッグレイズみたいな感じです下腹にしっかり効いてます最後の種目ですあと少しです残り10秒頑張っていきましょうあと少し54321はい OK お疲れでしたお疲れ様でした最後の方は腹 キメニューを使ったのでちょっとお腹が疲れてると思いますもしお腹が疲れたなって方はですねこのようにお腹をしっかり伸ばしてください今回のメニューで骨盤の歪みそして骨盤の角度骨盤の位置というのが整っていきますポイントはお尻を使うということと骨盤を立てるということの組み合わせで骨盤の位置が安定した元に戻りますんで是非 見ながら何度も行ってください頑張った方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました